cómo actuar Lo intento y acabo tan sediento Me pillo con tu forma de hablar entrar en este concierto Ha sido casual, ya sabes que yo no estoy muy atento dice mucho más de mí que de ti. Sabes que no, pero que yo tengo.